és un clar exemple que estem patint en els últims anys d'aquest eh, model que el Partit Popular va fer, va fer ostentació, aquest model lligat a la construcció, el que va dur va ser que molts joves deixaren la formació, deixaren sobretot una etapa secundària de formació i, eh, i s'anaren en seguida a incorporar-se al mercat laboral en un sector com era el sector de la construcció. Som una generació de joves també en una alta qualificació, volum de joves en, en, títol, en titulació universitària, en formació específica i que després, a l'incorporar-se al mercat càrrec laboral, hem trobat moltíssims obstacles. Molts joves, tots coneguem gent que han titulació superior, que han acabat treballant en grans superfícies, que han acabat treballant en supermercats i que en aquests moments, aquells que tenen feina, a vegades, moltes vegades, el que tenen és una feina per sota de la seva qualificació. En el cas de la gent, de la, de la gent que, té, que té una elevada qualificació, que té una elevada formació, es trobem, com dèiem, en un passat molt recent en el qual només eh, la inversió que es feia o, o totes aquelles polítiques que es feien des dels governs autonòmics se centraven en, en sectors molt concrets. Efectivament, som una comunitat que viu del turisme que, i hem sigut una comunitat que el govern del Partit Popular en els últims anys havia volgut que, vingueren, que visqueren de la construcció. Per això dic, no hem, no, no hem anat més enllà en altres aspectes com podran, com podran ser l'aspecte de la indústria, de les noves tecnologies, que ahir exactament és on tenim una borsa elevada de joves amb qualificació, però que no troben eh, entrada al mercat laboral dins de la seva qualificació, totalment crítica, però crítica perquè no es veu un futur. I ja no estem parlant d'un futur, de, futur laboral, senzillament no veuen cap expectativa de futur. I es veuen, i es veiem en tota raó, sent els principals perjudicats de les polítiques que en aquest moment el Partit Popular decreta realment a, a en, en estos moments i quan realment l'única l'única lluita que n'hi ha és reduir un dèficit que s'acumula i s'acumula, però se retalla i no es dona compte que el que es retalla a dia d'avui mm, els seus efectes no es veuran únicament exclusivament avui. La, les retallades en educació, per exemple, els efectes no es veuran únicament exclusivament avui, els efectes veuran a llarg plaç. Si cada vegada n'hi ha menys treball, si cada vegada aquesta gent qualificada no treballa així i se'n va fora, i eixe, eh, eixe know-how, eixa experiència adquirida, eixa formació, eh, se'n va cap a, cap a fora, el que no anem a aconseguir és una millora del model productiu que a poc a poc vaig a fer que la nostra economia derive cap a altres sectors en el qual dona molta major cabuda i acceptació a aquesta gent, a aquests joves en una elevada qualificació. Perquè al final tot és una qüestió de voluntat política i d'inversió. I moltes vegades eh, les pròpies declaracions que alguns representants polítics acabem fent l'afavoreixen. L'afavoreixen que, que, els, que els joves o que la societat o que el moviment ciutadà puga veure reflexar, ser capaços de donar alternatives a aquests problemes, alternatives que en aquests moments el Partit Popular no dona. Però no, no dona a ningú sentit, a ningú dels problemes. Ni els problemes de l'educació, ni els problemes del copagament sanitari, i els problemes dels desnonaments, hem de ser la societat qui planta cara a aquest model de retall i a aquest model de diferenciació tan clara que el Partit Popular intenta consolidar eh, en aquesta comunitat i en la resta de l'estat espanyol. La qüestió, la de, de consolidació europea, els joves ho han pogut veure com, com un fet, com un fet. No hem sigut conscients de la lluita i de les desigualtats que sempre han existit. El fet de tindre eh, països que sempre han sigut, com bé es diu, la locomotora d'Europa, de, eh, també ha jugat un joc pervers i el fet de poder ser les economies que arrastren la locomotora fa que els demés, que ja partíem d'una posició eh, no tan ventajosa, sempre tenen tingut que estar darrere d'ells. I per això en un moment en el qual eh, ni la comunitat ni, ni la resta de, de l'estat espanyol, en molts casos, existeixen oportunitats laborals per als joves, molts joves, però jo, per exemple, sí que veig una, una gran diferència. Senzillament, a data d'avui estem en el 2013, jo fa 10 anys estava a la universitat, estava finalitzant la universitat, i jo veia que qui volia sigui, el fet d'anar a Europa era més una voluntat per millorar, per millorar formativa, per millorar idiomes, per obtenir una primera oportunitat laboral, però era una qüestió més de voluntat, de com a mínim intentar provar. I jo, jo tinc casos de gent que perfectament cap a l'any 2005 o 2006 o inclús 2004 van, se'n van anar, de a França, de seguir a Holanda i que a data d'avui continuen vivint allí, efectivament. En, en, van trobar el seu lloc, van trobar una oportunitat laboral acorde a la seva formació i ho, ho han considerat el millor per al seu futur. Per això veig que és una realitat totalment distinta de la que n'hi ha en aquests moments. En aquests moments els joves valencians i valencianes ens, molts es veuen en l'obligació de buscar una oportunitat laboral eh, el PSPB sempre ha, ha considerat a la universitat com una del, dels motors que han de millorar la pròpia economia, el model, el model econòmic. De fet, les relacions en, en les universitats, en les universitats valencianes eh, acaba sent excel·lent. I en aquests moments en el qual una de les principals retallades que practica part Partit Popular és en els propis campus universitaris, en les propis universitats, en universitats valencianes que havien aconseguit eh, subvencions del Ministeri de, i, i d'Europa per a crear campus d'excel·lència i que després, per culpa dels impagaments de les propis, dels propis fons que han de transferir la pròpia Generalitat a les universitats, Clar, si una universitat no té diners per a poder desenvolupar un projecte, ha de pedir-se subvenció. Un model educatiu en el qual el PSPB no s'oposa mai a, a l'ensenyament en, en, en distints idiomes, en l'adopció d'un idioma estranger dins de l'etapa educativa obligatòria és altament beneficiós i això els que ho han defensat des del principi, ho han defensat només així, ho han defensat eh, en, le, en les distintes lleis i en altres comunitats. Però, clar, de la forma que el Partit Popular ho implanta o desitja implantar-ho en aquesta comunitat, ahí sí que troba l'enfrontament del PSPB. Igual que troba l'enfrontament, la posició totalment contrària del PSPB al fet que en aquests moments eh, una de les dels objectius del propi Partit Popular en aquesta comunitat és iniciar la privatització de, de l'educació. Eh, un pla d'ocupació jove amb propostes per a aquests dos vessants de joves. Per a joves que tenien una escassa qualificació, el fet de poder que tornaren al mercat laboral i que tornaren a les circumstàncies, en unes circumstàncies que realment pogueren tornar a incorporar-se, contemplava aquest pla d'ocupació del PSPB un, pro, un programa concret per una primera oportunitat laboral dels joves una vegada ja finalitzada la seva formació superior. Contemplava també incentius per a que aquests joves també poden desenvolupar projectes propis. Aquest concepte ara ja tan actual de l'emprendedorisme. Les empreses que realment han pogut subsistir en aquests temps de crisi són aquelles que s'han adaptat, aquelles que han modernitzat, aquelles que han internacionalitzat part de la seva producció i de les seues ventes i tot això s'aconsegueix en, en gent altament formada i que en el propi estat espanyol es veu clars exemples eh, en el qual en el qual aquestes inversions després donen els seus resultats i la millor, i el millor exemple és la reindustrialització de, de, la, de, la cornisa, de la cornisa del País Basc i de, i de tota Navarra. a dir, que són, són exemples en el qual es pot deixar constància que aquesta inversió en, en més de més ben canalitzada dona resultats. Per això dic que i aquesta comunitat mai s'ha plantejat el I més de més I com una prioritat del propi Consell o del Govern Autonòmic.